Boah, ich hab keinen Bock mehr auszurasten. Deswegen reden wir jetzt erstmal zwischendurch über was, was nicht so schlimm ist, okay? Okay. Gut, los geht's. Ja, wir sind ein bisschen runtergekühlt. Heute geht es um kommentierte Kommentare zu der guten Tinder-Folge, zur Dating-Folge. Und ähm, wir schauen uns jetzt mal an, was ihr da so hinterlassen habt und was wir alles äh, kommentieren davon. Ich würde dann aber gerne nochmal was äh, allgemein zur Folge sagen, wenn ich denn darf. Ja, ich erlaub's. Oh, danke. Bitte. Also wir haben ganz viele Nachrichten bekommen äh, über, die, über unsere Dating-Folgen. Und zwar hatten wir eigentlich geplant, dass es total lustig ja? und frech und witzig werden sollte. Ramba wollten wir machen. Ramba wollten wir machen, aber es ist dann doch relativ ehrlich und ernst geworden und ich habe auch von ganz vielen Leuten dann äh, private Nachrichten bekommen, die geschrieben haben, hey, ich weiß genau, worüber ihr geredet habt. Ich habe ganz viele Freundinnen, mhm. die diesem falschen Männerbild hinterherrennen. Mhm. Ähm, und, nicht, und, nicht, unserem Männerbild. Nicht, nicht uns ja. beiden hinterherrennen. Ja. Mir rennt nie jemand hinterher. Oh. Eine Bekannte von mir hat mir sogar geschrieben, ähm, äh, ich habe meinen Freund auf Tinder kennengelernt, böser Smiley, böser Smiley, böser Smiley. Wow ich, ich glaube, wir, wir haben ganz viele dann doch mit der Folge ganz gut angesprochen. Wir haben, wie gesagt, wir haben über, äh, über unsere E-Mail-Adresse äh, viele Nachrichten bekommen, wir haben über unsere Facebook-Seite viele Nachrichten mhm. bekommen. Ich glaube, wir lesen hier sogar noch zwei, drei Sachen vor. Ja, auch von E-Mails, aber die sind natürlich anonymisiert, genau. Und, ähm, damit da keiner äh, in Verbindung gebracht werden kann. Genau. Also ihr habt immer die, äh, die Wahl, bei uns unter den Videos zu kommentieren. Dann ist es natürlich öffentlich. Ansonsten schreibt uns eine E-Mail oder eine Facebook-Nachricht. Äh, Kommentare sind aber cooler, weil äh, sieht immer cool aus. Ja, und da starten wir doch direkt mit der tollen Tradition, die Chris eingeführt hat im ersten Kommentare, Kommentare, Kommentare, Kommentare, Kommentare, kommentierte Kommentare-Video. Ähm, und das ist den meistgelikten Kommentar. Dann starten Sie mal, das ist der oberste. Der oberste. Der oberste sagt, das ist Speedpunk. Vor einer Woche, Klammer. Ach, das sollst du nicht dazu lesen, man nur den Namen. Ach so. Also Speedpunk schreibt, ich hätte gerne Finger wie Burger King Burger. <laughs> Ähm, in Anspielung mm. auf unsere zehn Fragen, die wir gestellt haben. Ja. PS, könnt ihr nicht lieber ein langes statt mehrere kurzer Videos machen? Nein. <laughs> ja, aber jetzt mal Spaß beiseite. Finger wie Burger King Burger? geil das wäre, oder? Ja. Wenn die jedes Mal nachwachsen würden. Aber wenn ich mir kriegst du deine Kriegst du deine Faust in den Mund? Ja. Mach mal. Oh, richtig tief drin gewesen. Kennst du <laughs> übrigens, wenn deine Hand so groß ist wie dein Gesicht, ja. hast du Krebs. Ach echt? Ja, teste mal. Teste mal. Ja, teste mal. Ich verstehe nicht, wie du meinst. <laughs> Na, du musst jetzt. Zeig mir mal vor. nee. Mach mal vor. Boah, ist der blöd. <laughs> Die kenne ich alle schon. Ja, hast du erfunden damals. Mhm. Wie war das eigentlich, als die Dinosaurier noch gelebt haben? War nicht schlecht. Es war, was ich am besten fand, war, wenn ich morgens zur Jagd gegangen bin und meine Frau im, äh, in einer Höhle war mit ihrem hat den Brontosaurus auf dem Fuß, ne, auf dem großen Zeh, der springt ein bisschen rum und sagt, aua, aua, aua, aua. Kommen wir zu, weg davon. zu Speedpunk. Das äh, mit der Länge der Videos, das ist ja. natürlich so ein Ding. Also wir hören von der einen Seite, hören wir, macht mal kürzere Videos, von ja. der mhm. anderen Seite hören wir, macht wieder längere Videos. Hm. Wir testen da gerade selbst noch aus. Wir hm. wissen mhm. nicht genau, in welche Richtung das gehen soll. Hm. Wir können uns halt sehr schlecht kurz fassen. Aber ihr habt die Macht. Ihr könnt hier drunter kommentieren, was ihr dann äh, generell cooler findet. Kurze Videos, ähm, dann ist das Thema generell kurz. Langes Video stückeln oder langes Video lang lassen. Ja. Ja, dann kommen wir auch direkt zum zweiten Kommentar, ne? Kommt von Nana Banana. Geiler Name. Nana Banana. Vor einer Woche. Ach so, nee. <laughs> sollst du nicht Ach, <laughs> sagen. Ja, sollst du nicht sagen. Nana Banana sagt, XD, eure Fragen sind so gut, kleiner Zeichen 3. Finde ich super lieb und äh, gibt einem immer irgendwie Power. So, wenn man sowas liest, äh, unsere Fragen sind so toll und dann hat sie auch noch so einen lustigen äh, Avatar. Fand ich äh, sehr erwähnenswert. Kann ich nichts dazu zu, zu, zu, zuzufügen. Gut. Kommen wir jetzt zu den, ähm, oder zu zwei, drei, offensichtlich hast du drei Sachen ausgedruckt, ähm, E-Mails bzw. Facebook-Nachrichten, die wir privat bekommen haben. Also soll ich nicht sagen, dass äh, Maike das geschrieben hat? Nee, nee. nee. Maike 18 aus Berlin. Äh, <laughs> äh, äh, äh, genau, äh, äh am Alexanderplatz 34. Ja, ja das sollst du nicht sagen. Okay. Ja. Sehr interessant fand ich auch eure Meinung zur Rolle von Sex beim Kennenlernen. Ich finde es super schwierig, da durchzublicken und zu wissen, wann wird jetzt erwartet, dass man sich zurückhält und ab wann ist man prüde und nicht mehr interessant. Kann ich es mir als Frau leisten, zu sagen, ich gehe mit dem Typen nur ins Bett, wenn ich mir sicher bin, dass er mich wirklich mag? Ja, kannst du dir leisten. Du solltest mit ihm nur ins Bett gehen, äh, wenn du merkst, dass du das möchtest. Und nicht, weil dir irgendjemand das vorschreibt, dass es beim dritten Mal so passieren sollte. Das ist meine Du bist gerade so schön. <laughs> Ah, das ist aber lieb. Ja, hörst du mal auf, das jetzt ins Lächerliche zu ziehen. Ich ziehe das, das nicht ins Frage. Lächerliche, ich will mit dir schlafen. <laughs> Wenn ich dazu bereit bin. Okay. Nein, das ist auf jeden Fall eine, eine, eine total ehrliche äh, E-Mail, die, die äh, mhm ähm, die auch wirklich eine gute Frage drin hat. Ja. Natürlich sollst du und darfst du, und das ist, ich glaube, das ist auch der größte Fehler, den, den ganz, den nie, aber nicht nur Frauen machen, sondern auch Männer machen. Ich muss das machen, was ich glaube, was der andere von mir erwartet, ja. dann mag er mich. Nein, nein, nein, nein, nein, nein. Menschen mögen einander, weil sie einander mögen. Und, mhm. und, wenn du nicht mit jemandem beim ersten Mal schlafen willst, dann willst du mit dem nicht beim ersten Mal schlafen. Absolut. So, dann musst du es halt beim <laughs> zweiten Mal machen. Nein, musst du auch nicht. Sondern es geht immer darum, dass ich bin der Meinung, dass beide sich wohlfühlen sollen. Und wenn beide das beim ersten Mal wollen, dann sollen sie es unbedingt machen. Ja. So, aber wenn einer sich dabei unwohl fühlt, dann muss er das, und das ist das Entscheidende, dann muss er das, glaube ich, verbalisieren und sagen, hey, ich finde dich cool, ich mag dich, aber ich bin da jetzt nicht bereit zu. Wenn er normal ist, dann wartet er auf dich genauso wie du auf ihn warten würdest, wenn er dir sagen würde, ich habe heute auch nicht äh, vor, mit dir zu schlafen. Dann würdest du ja nicht sagen, so, ach nee, du bist ein Affe, so ich, ich bin genau. jetzt weg, sondern würdest es ja auch ertragen und ähm, ihm die Zeit dafür geben und die sollte er dir auch geben, wenn es nicht so ist. Auf jeden Fall eine sehr, sehr äh, ehrliche E-Mail. Ja. Und das mag ich, ich mag es immer total, wenn man, wenn man, äh, wenn man wirklich was Ehrliches liest. Mm, das ist schön. Äh, wir haben auch eine tolle Nachricht von ähm, Sweet Aidu oder Sweet Aidu, ich weiß es nicht äh, bekommen. Das ist eigentlich aus dem guten alten Peter geworden, ja? <laughs> Peter, Paul und Mary. <laughs> Ja. Das verstehe ich noch. Ja. Ähm, sie sagt, äh, sie ist auf jeden Fall der altmodische Typ. Ähm, für sie ist es wichtig und viel schöner, sich persönlich kennenzulernen. Oh. Ähm, aber sie sagt einen ganz wichtigen Punkt am Ende. Ja. Ähm, jeder sollte für sich selbst herausfinden, was, was einem lieber ist, das was ist für einen funktioniert. Das ist auch absolut so. Ja, sind wir schon beim letzten Kommentar. So schnell geht das. Von Jarelli Propelli könnt ihr die Kamera demnächst so ausrichten, dass der Stopper oder whatever rechts von Chris nicht am Rand zu sehen ist. Unser lieber Stopper. Denke immer, dass mein Bildschirm einen Fleck hat. Na, ob das nicht ein anderer Fleck ist? Damit du weißt, dass es kein Fleck ist, machen wir ab jetzt folgendes. Jarelli Popelli geht noch weiter, der ähm, Comment. Für mich ist Tinder für Dates und Lavu für Sexdates. Also gibt es anscheinend noch, äh, noch was, was noch mehr für Sexdates ist als äh, Tinder. Das war es auch schon mit unserem kleinen Video. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass wir äh, nach dieser Folge keine äh, Sexangebote bekommen haben. Ja, das ist echt. Das ist ich verstehe es nicht. Ich werde bei Tinder nicht mehr ge gematcht. Ähm, äh, Lavu funktioniert nicht mehr. Äh, Ficken.com ist mein Profil gesperrt worden. zu viele Beschwerden. Ich weiß nicht, was hier los ist. Aber wir hoffen wirklich, dass ihr uns alle lieb habt und wenn ihr uns lieb habt, dann tut ihr ab jetzt Folgendes. Ja, unsere Hardcore-Fans wissen natürlich schon Bescheid. Ne? Ähm, was muss man am Ende eines Videos machen? Man muss einen Daumen nach oben geben, man muss den Kanal abonnieren und ähm, weiterhin verkünden, dass es uns gibt und immer wieder schöne Themen, die wir euch äh, liefern werden. Für alle die, die diese Folge ein wenig zu langweilig fanden, keine Angst. Beim nächsten Mal wird wieder geschrien und gebrüllt und <laughs> ordentlich abgerotzt. Für heute sagen wir aber auf jeden Fall erstmal Tschüss. Und Shine on!